Thank you. Música C'est juste un effet. Euh, c'est Un miroir. Oui, c'est un miroir vidéo wall. Ça s'appelle vidéo wall.